और रेंज फंक्शन कैसे काम करता है उसकी एक झलक देखिए यहां पर रेंज फंक्शन मैंने यूज किया और इसके अंदर मैंने चलिए यहां पे 6 असाइन कर देता हूं तो इसमें 6 रख दिया मैंने ठीक है अब यहां पर फॉर आई इन नम नम यहां पे लिया है हमने और यहाँ पे आई को प्रिंट करा रहा हूं न कि नम को प्रिंट करा रहा हूं ये ध्यान रखिएगा तो अगर मैं इसको चलाता हूं ये देखिए यहां से इसको सेव करूंगा और यहाँ पे op.py के नाम से सेव कर देता हूं तो ये सेव हो गया आप ये देख सकते हैं ना कि यहां पर जीरो टू फाइव प्रिंट हो रहा है ना कि सिक्स प्रिंट हो रहा है देखिए रेंज का जो काम है ना बिल्कुल वही ये करके दे रहा है